Помнишь самые классные игры своего детства? У меня это были Герои и Варкрафт. теперь это в одной игре. Викинги это те самые ламповые стратегии РПГ из 90-х и 2000-х, которые мы так любили залипать. Но теперь это все в твоем мобильном и онлайн. Знаете, что в викингах по-настоящему круто? Это бесконечная борьба за ресурсы, создание новых альянсов и постоянные крутые ивенты. А еще это 20 миллионов игроков онлайн, у которых свой неповторимый стиль игры. Ребята, поддержите меня и мой канал, качайте викингов по ссылке в описании под этим видео. Только в этом случае вы получите 200 голды и бесплатный щит. У тебя все еще нет MacBook Pro и iPhone XS? Не беда, я расскажу тебе, как их выиграть. Хочешь iPhone XS? Дойди до 10 уровня дворца. Хочешь MacBook Pro? Будь сильнее других участников до конца месяца. Розыгрыш 3 декабря, не пропусти. Друзья, всем привет! На, в этом видео не буду нарочно комментировать ничего по поводу военной ситуации в Украине. Также не буду комментировать, что происходит э, с автомобилями на еврономерах. Если вам интересно мое мнение, личное мое мнение, можете подписываться на мой инстаграм. Там я расскажу в сторис больше, расскажу свое личное мнение по поводу и первой, и второй ситуации. В этом же видео хочу вам рассказать о другой ситуации, которая повергла меня э, в небольшой шок. Это ситуация по поводу нескольких э, патрулей в городе Харькове, которые Э, по моему мнению, вообще давным-давно уже должны были не работать в полиции. Э, речь пойдет о патруле, которого вы знаете еще по моим событиям э, на Барабашова, по которому было открыто уголовное проваджение, которое с успехом прокуратура недавно закрыла, и я пытаюсь его сейчас возобновить. Недавно с этими полицейскими появилось очередное видео, где они грубят, хамят, избивают, применяют физическую силу к иностранцам. В городе Харькове, кто не знает, большое количество иностранцев. Я думаю, что это э, ситуация не только в городе Харькове, их и в Киеве хватает, и в моем родном Запорожье в мединституте их достаточно. Но в Харькове ситуация особая. Полиция здесь особо не любит иностранцев. И э, хочу показать несколько видео, в котором фигурируют именно полицейские города Харькова и иностранцы. В одном из видео э, участвовал мой друг. Он ехал э, на своем автомобиле по Харькову, увидел, как машину на евро номерах штурмует полиция, штурмует в прямом смысле слова. То есть полицейские залезли в машину и роются там. Он остановил появился для того, чтобы э, выяснить, э, в чем проблема. Значит, на видео можете видеть э, ситуацию уже после того, как у него выбили его телефон, на который он вел видеосъемку, и э, снимал он уже вторым телефоном. Можете видеть уже, как развивались события. Значит, часть видео записали сами студенты. Студенты эти были с Англии, спешили в аэропорт. Мой товарищ попытался защитить этих двух студентов. Итог это разбитый мобильный телефон, это оскорбление, применение физической силы. This cop is searching my car. ركبنا ركبنا oh no. Pajasta, This cop is searching my car illegally with no note. He has no right to be searching. But فلاشدي uh, Come, come, I wanna, I wanna see his face. Слышишь, скажи мне, а как тебя зовут? А где, где эта карта? Мухаммед, смотри, смотри. Нет, смотри. подожди, под, пожалуйста. Иди сюда, иди, я Под... тебе покажу. Иди, Ты тебе сказал покажу. мне, что не трогай, я тебе да? покажу кое-что. А, а? Пожалуйста, скажи мне, Что? зачем так? Что тебе, зачем? Зачем сейчас так делает? Что? Okay, do you speak English? Do you speak English? Мы на Do you speak English? Yes, please, can you like help me out? This guy was covering his face, was searching my car illegally. Слушай, they stopped me for Мухаммед. nothing, for a lampa, for a light. Пожалуйста. сюда. Иди сюда. Видишь? And everything, my papers are illegal. Смотри, смотри, смотри, что написано. License. Ты Смотри, что по-русски написано. понимаешь? Нет. Сейчас английском, I only speak English. Now this, all my papers are legal. Everything говно- is ты legal. говно Can you включаешь please, пожалуйста, бумага. Бумага, пожалуйста. А, Бумага. Обалдел? Я тебя снимаю, я снимаю. Стой, я сказал! Я сказал, стой! Я вызвал сюда патрули. Патрули. Я сказал, стой. Я сказал, отойди, не мешай. Я ну, сказал, стой. Сядь в машину. Я сказал, стой, снимай. Я сказал, стой. Нормально, нормально. Стой, я сказал. Стой. Ну, стою. Представься. Представься. Представься, я сказал. Представься я сказал. Ребят, представляйте, серьезно. Давай, пока. Не давай пока, Представляйте. Руки убрал, нахуй. Не надо, не надо, не надо, куда есть. А, когда я увидел это видео, не мог я остаться равнодушным, потому что еще и по первой ситуации с э, патрулем за Барабашова меня уже переполняли эмоции, когда его опубликовали в, э, в интернете. И я для себя решил, что я в любом случае пойду в управление полиции решать по ним вопрос, потому что ну, не могут эти люди работать. А, вы увидите сейчас, что происходило, а, когда мы обратились в полицию, написали заявление, какие комментарии давали руководство полиции, под началом которых служат и один, и второй патруль. Они, кстати, находятся в одном управлении, работают в одном одном управлении, это, так сказать, коллеги. А, значит, студенты эти с Великобритании, они успешно в этот вечер все же улетели к себе на родину, прислали они Дмитрию благодарственное письмо о том, что они были очень э, напуганы той ситуацией, которая произошла, не ожидали ни такого поведения от полиции, у себя на родине они не привыкли к такому обращению. Э, со стороны полиции. В общем, э, неприятно, что наша полиция абсолютно не думает ни а, об имидже страны, ни о безопасности, ни своих, ни чужих граждан. Ведут себя абсолютно как бандиты, надевают балаклавы. А вот, ребята, второе видео с э, патрулем полиции из Барабашова, с отбитой на всю голову девушкой и ее напарником. Смотрим. Не снимаю. Что ты снимаешь? Снимаю, как ты Стоп. со мной разговариваешь. Стоп. Руку убрала. Руку убрала. Руку убрал. Что ты дергаешь Руку такой? Я снимаю. Что ты снимаешь? Увидишь, что я снимаю. Еще одно видео. Ничего, проблем нету. Бикуешь? Бык, бикуешь? Слышишь, ты. Бикуешь? Что бикует? Вот. Вот все проблем нету, а? вообще проблем Давай. нету. Давай. Иди, иди вообще. Бикуйте. Сошел. У нас на просьбу. Сошел отсюда. Сошел? Да. Слышишь? Вот что ты, блядь, дергаешь? На кого ты дергаешься, ты? Слышишь? Слышишь ты, я тебе, блядь, сейчас не сошла еще в полиции, нет? Что? Ты не сошла еще? Да, к а тебе. Ко мне к тебе, к дерганой. Что дерганая? Ты дерганая. По-моему, ну, вы дерганая. Нет. Ваша что выпала. Водитель это у тебя выпало, у тебя честь Ваша? выпала. Скажи, пожалуйста, как так можно называться с людьми? Дерганая. Иди посмотри, как ты общаешься с людьми. Чучело. Смотри, ваша коллега. Увидишь, что я снимаю. Еще одно видео. Ничего, проблем нет. Я бы вот как старому человеку, не участник событий, тоже хотел написать в свою очередь заявление, что я стал э, очевидцем вот такого факта в интернете. Хочу в свою очередь реагировать как э, законопослушный гражданин, чтобы полиция приняла меры воздействия к этим двум патрульным. То есть вот рассматривайте мое заявление тоже. Потому что мне не нравится, что они да, э, ходят. По, этому, по этой ситуации вы сейчас говорили за да. Соломинкина, по-моему. Да, да, да, вы знаете, о ком я говорю. Да, Эпенченко, Да. Соломинкина, правильно. По этим двум сотрудникам то же самое, с вчерашнего дня мы инициируем служебное расследование. Смотрите, я что объясняю, хочу, чтобы вы услышали меня, что когда они меня сбили, и я написал заявление в прокуратуру, и на них там открыли дело, вы тоже это проводили, только я об этом говорю, что это случилось еще зимой, прошлое, уже год прошел, они до сих пор ходят, мало того, что не работают, я вижу новые факты их бесчинства. Следовательно, если я не буду шевелиться, шевелиться не будете вы, и они так и будут продолжать ходить и работать, и эти, и вот эти. Смотрите, вот вы мне сейчас говорите, вы не будете шевелиться. Мы инициировались без кого-либо. Мы увидели видео Спасибо. в интернете. Аналитик написал доповедную записку, что в Берлином видео в интернете был такой-то факты. И вчерашним числом начальник поставил резолюцию, это как бы по факту, потому что я даже есть материалы, мы смотрели, ну, экипаж, вычисляли, э, Классно. Секундочку, подождите, переводить. Вчера это здорово, что вы сделали. А ничего, чтобы в этом факте я, руководителю вашему лично, говорил еще три дня назад, когда здесь был. Плюс ко всему, это видео с 4 ноября находится в интернете. И набрало кучу просмотров. Что, чего вы ждете? Я не понимаю. Неужели вы хотите сказать, что никто это не отслеживает? Что вот это типичный Харьков, где постоянно бесчинство полиции э, публикуют, никто не смотрит Я ваших подчиненных? Подобная ситуация тоже не служебное расследование под действием э, двух патрульных то же самое. Хорошо, кто принимает меры здесь по их отстранению? Что мало того, что они применяют в силу, ругаются матом, грубят, хамят, этого мало, и это не первый звонок по ним. Лично я инициировал э, заявление в прокуратуру и возбуждение уголовного дела по этому патрулю, и он до сих пор выходит на смену. Что еще надо, чтобы случилось, чтобы их хотя бы, как говорит Дмитрий, хотя бы убрали с линии? Что надо сделать? Вот я общественности буду это показывать, что нам надо сделать. Нам надо собирать митинг здесь, приезжать к харьковской полиции, палатки разворачивать, сжечь шины, чтобы вы двух патрульных, которые на видео хамят и грубят, убрали. Здесь. Пусть они что нам надо хамят, делать? Ну реально, мы, вот это ваше, мы начали служебное расследование. Это очень здорово. Я вам говорю, как полицейский Владимир, ваше служебное расследование ни к чему не приводит. Абсолютно ни к чему. В лучшем случае какая-то дисциплинарка, и они опять выходят на улицу, и опять эта девочка ваша бескрышно начинает хамить, грубить, толкать, бить. Сколько людей на них не пожаловалось? Сколько людей не успело зафиксировать их бесчинство? Сколько их? 10, 20, сотни. Это только то, что мы видим, это айсберг, этого мало. Ну как еще донести нашу боль? Я понял, я начальнику правильно доведу вашу информацию э, по поводу тоже... Соберите этих всех балбесов себе под крыло, которые неадекваты. Это неадекваты. То есть вот это, которые вот... Вот смотрите, просто вы еще раз смотритесь, вот кусочек видео, который э, важный кусочек. Вот я вам сейчас покажу, вы все поймете. Это когда уже они меня сбили, я их останавливаю. Я говорю, стой. Они уже текают, разворачиваются на машине. Ты что, доебан, блядь, Нормально, нормально. Стой! Так, вот он уже не вырезали. Да, но у него нет значка. Жетон они скидывают. Жетон они Да. Представься, я сказал. Ребят, представляете, Это уже не со второго Это телефона. уже последний, со второго телефона. Да, это ты не разбил. Руки убрал бы. Ну, вообще не полез. Если включили миралки и тикали. Но ну, я не стал за ними уже гнаться, потому что это, это бесполезно. Я вполне, вот давайте так, чтобы мы закончили на чем-то конкретном, а не просто сотрясали воздух. Я вам говорю вполне серьезно. Вот мы сейчас пишем заявление, недель. Я специально приеду сюда. Если вот этих двух покемонов, которые там внизу, вот этого... Давайте мы только не будем оскорблять покемоны. Это, поверьте мне, не э, оскорбление. я вам ну, скажу. Это тоже люди, которые носят форму. Я тоже ношу форму, так что мне теперь... Оп, ну, вы извините, ну, Извините, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мне что говорит закон? Мне говорит закон брать пример с полиции. Я беру и общаюсь по полицейскими терминами. Я говорю, что если вот эти два не сойдут с полиции неадекватно, неадекватно, не сойдут с полиции, вот я их словами вам говорю, то я... Мы сейчас кого обсуждаем? Обсуждаем ситуацию вот этот патруль, Дмитрием. Дмитрием ситуацию, там, которые слова, я даже не хочу их употреблять. Вот этот патруль э, с Барабашовой, который вот последний фигурирует. Понял, да. Если они не сойдут с полиции, я вам клянусь, я попрошу общественность собираться здесь и реально требовать, я не знаю, увольнения вашего руководителя, и, все ваши ну, вертикали власти здесь. Числе, потому что ну, нам Хорошо, надоело просить. я прихожу по-нормальному, я не, я не делаю никаких проблем, я прошу, я пишу. Это все не доходит. Мне ваш полицейский в лицо говорит, а меня все в прокуратуре закрыли, там уже ничего давно нету. Никто там меня не вызывает. У меня видео есть, он мне в лицо смеется. Как я должен себя чувствовать? Когда я все делаю по закону, я пишу заявление, к вам же пишу заявление, в прокуратуру пишу же заявление, вы проводите проверку, они проводите. Проходит полгода, мне ваш патрульный, который нанес мне легкие телесные, смеется в лицо и говорит, нет, на меня ничего нету, ха-ха-ха. И я вижу через неделю его видео с его патрульной, я не продолжаю бить людей и хамить. Что я должен делать? Мне надоело, я вам клянусь, мне надоело. Это ваше право, хотите не да? пожалуйста. Мое право, мое право не бегать сюда как на работу, мое право жить в нормальной правовой стране, где я могу рассчитывать на помощь полиции, Они боятся, что меня или моего друга где-нибудь по дороге домой какие-нибудь ваши неадекваты просто возьмут, прищучат и забьют, кинут, заберут, ограбят. Вот мое право. И я это право хочу отстаивать. Я на себе предельно ясно, я, внятно объяснил, не хочу просто продолжать это. Мы начали служебное расследование бесконечное, которое происходит. Пойдем. Сюда, сюда, сюда, А у нас все просто блистать. Да, маленький. мы потеряли? Я Вот тут отметку не нужно. Я в курсе, я знаю. Ну, извините, да, что мы про подписчикам просто не знаем, что вы... Я поэтому вам давайте обратитесь сюда. Угу. Кого вы имеете в виду под работниками новой патрульной полиции? Работников новой патрульной полиции. Патрульная именно, патрульная ну, да, полиция. Да, Тогда вам надо, да, на приусах обратиться на Шевченко 315. Да. Потому что это управление патрульная полиция, они к нам не относятся, и Олег Владимирович не может не принимать никакие меры. Ну вы принимаете, не ну, давайте потерялись. Ну мы считаем так, вы считаете по-другому. Я не считаю, я вам говорю, какая будет структура. Ну, Поэтому в любом случае она отправится. Я думаю, руководитель она... разберется, туда надо, правильно? Ну, если вы лишние движения хотите, то... Мы тоже здесь для того, чтобы изменить эту страну, изменить старую систему. Э, да, я с вами согласна, что у нас есть недостатки в рамках э, своих полномочий мы наказываем людей, которые действуют не по закону. Вы, наверное, меня не слышите. Я вас Можно я вас акцентирую последний раз? Да. Перевод сотрудника с линии на КПП законный это дислокация сил, да, его могут поставить на КПП. По вашему мнению, я должна подойти сейчас к командиру роты и сказать, что ко мне приходил Никонов Дмитрий Анатольевич, показал мне видео. И покажет его вам сейчас. На котором покажете его вам. Э, ребята, которые в балаклавах, такие-то, такие-то один из, я даже Трех. не успела, да, да я ну даже не успела это рассмотреть. Вот. И, и э, желание такое, чтобы их посадили на КПП. Как вы думаете, что мне скажет э, руководитель? А вот, можно я отвечу? Вы, спросили. Вы, вы же еще не спросили. Вы не хотите даже спросить. Э, нет, здесь по ситуации по туровцам а, вопрос в том, что настаивают э, на отстранении, но сегодня же э, Киев сказал, что э, скорее всего отстранения не будет. Но я еще им видео перешлю в Киев, то есть пусть они посмотрят, это еще не окончательное решение. Вопрос в том, что активисты просят, чтобы они хотя бы не заступали на э, патрулирования. А перевести и дислоцировать на КПП. Вот, я их уверяю, что это уже сделано. А, им нужны какие-то подтверждения кроме своими глазами. Увидеть их на КПП можно как-то? Мы будем приходить каждый день и проверять, на месте ли они. Да, да, да, да, да. Да. Угу. Докладик на КПП ему прислать. Как, да. как мне сделать? Да, да, подойдет. Фотографировать на КПП лучший вариант. Нет, не серьезно. Почему? А, разные... Приказ об отстранении, все. Тогда точно мы посадим на КПП. Так они будут просто находиться на территории 26. Что такое территория 26? Это территория управления патрульной полиции, там, где заступают патрули на патрулирование ну, их нельзя выпускать на улицу к людям, поэтому Вы любой слышали, вариант. что они не будут заступать Хорошо. на патрулирование со слов начальника. Разных всяких, да, спасибо, до свидания. На данный момент, по нашей информации, данные сотрудники отстранены от выполнения служебных полномочий на линии, но они по-прежнему продолжают нести службу в административном здании. Поэтому большая просьба для э, ребят с Харькова, кто встретит э, этих личностей на патрулировании, пожалуйста, фотографируйте их, отсылайте мне в Инстаграм фотографии. По мере возможности обязательно буду реагировать. Очень хочу встретить их, тоже задать им несколько вопросов, э, какое взыскание они получили. Также я направил информационный, э, информационный запрос э, в управление полиции э, хочу понять все-таки, какие выводы сделали из этой ситуации, какие меры приняли к этим полицейским. Э, вас также прошу не оставаться равнодушными, если видите э, нарушение со стороны этих полицейских, любое нарушение. Э, не включили поворотник, э, по, пересекли сплошную линию, ездят без света. Пожалуйста, фиксируйте, отсылайте это мне. Буду очень строго э, за этим следить, буду контролировать этих полицейских до тех пор, пока их не уволят. Потому что э, нету абсолютно никакой надежды э, на объективное какое-либо расследование со стороны э, руководства полиции. Думаю, что все это это дело замнут. Я думаю, что с вашей помощью э, это не случится, и мы вместе сможем э, подобных кадров выгнать с полиции. Так что, ребята, пишите, обращайтесь. До новых видео, до встречи. Всем пока.